जय श्री राम दोस्तों मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने YouTube channel A B electric में आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको नई नई तरह की वायरिंग और नए नए इक्विपमेंट के बारे में जानकारी मिलेंगी आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक वायरिंग तो बेसिक वायरिंग क्या क्या क्या करना होगा उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा अगर किसी भाई को किसी तरह की वायरिंग के बारे में पता करना है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख के अगली वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊँगा उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा Thank you. तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं